alhamdulillah ya Mbak ini menika jawahipun pun terang wis. Anyarengi rawuhipun para tamu tertentu menika. Hmm. Andene ngrambe menika terang benderang lho Mas. Iya toh? Nggih. Alhamdulillah. Kok wau bar video callan. Oh, sering video call ngono kuwi toh? Nggih, hmm. video call. <laughs> alhamdulillah. Iya. Watake ya muga-muga pripun. Kak popo rek opo-opo. udan mas lho kok maksudnya karo ning omah ki ngretakne ngono kuwi lho ha <laughs> iya ta urip ono kutapi só yeah. sampun mas kental iya yeah, wonten karang kates ya ya jeng ini 宝宝。